екі жүз отыз қанша күн төрт күн ба отыз төрт күннен бері қатай жылап еңіреген аналардың мұңзары міне қытай елшілікке және келді қытайға жаңшаудан туыстарымызды шығар шәпшан шәпшан босатып отбасына жібер қазақстанға жібер деп сұрағалы және келдік міне гүлпияға звондашы жүріңдер біз келіп алдық деп олар тұрады тезірек звонда мінекей қытай елшілігіне келдік мінекей елшілігі не кеп тұрмыз мінекей мінекей қытайдың елшілігі айраған тезірек звондап адамдар деген шығып жатыр бәрі жібер екі мың он алты екі мың он жетіден бастап ұстаған адамыңның бәрі жазықсыз шапшаң жібер отбасына бауырларымды қазақстанға жібер саған мүлде сенбеймін бұрынның қытай мемлекетіне қасына жібер әкесі ауру болды сенің дертіңнен мына жақта біз жүрміз сандылат сандал төрт жылдан бері қарай сенің елшілігіңнің алдына шыққалы екі жүз отыз төрт күн болды міне астан алматыдағы елшілігіңнің алдында жиырма жеті күн жаттық бессіздікке салып бізді қабылдамай отырсың астанаға келіп әрқандай елшілікке барсақ бәрі қабылдайды сен неге қабылдамайсың қазақты неге қорлайсың чаншау ши қазақ әкеңді өлтірген жоқ сенің біздің мемлекетімізді президентімізді сыйламай отырсың сен алматының астананың ортасына қытайлардың бәрі өріп жүр біздің қазаққа неге қорлық көрсетесің қытайдың бәрі келіп жатыр қазақты неге жібермейсің паспортын бер жанша сен қазақ он қорқып отырсың ба а он қатынды қорқытсаң еш шықпайсың біз астына келген бейқатта әрбір органдар бізді сыйлады әрбір органдар қалды олады. сен неғып қабылдамайсың сен неғып жауап бермейсің өзің бәрі гиласпен жүгіртіп алып өзің бүтін қазақтарды қорлап қамап алып соттап алып керегін тестеп алмай ән жауап бермей қорып шықпай отырсың ба біз бүтін әр әйел көтеріліс жоқ саған болды қытайдан келген болса қытайды сені қытайдан келдік біз мен біз жібер балаларымызды сыйлап тұрғаны жібер жаңша лотыңша жібер балаларымызды жібермейтін болса арызымыз одан зор көресің біздің әрбір әрбір органдарға арызымызды тастадық әлі де жазамыз әлі де тастаймыз сен құстап біз құстап үйді қылып алып шықпай отырған жоқ бәрі алдымыз қабылдап алды біздің қағазымызды арызымызды бәрі бізді халық әлем таниды бұны жібер көпсіләгін жап күрескен тоқтат қазақтарды қорлама мұсылмандарды қорлама жібер менің балаларымды үш келінім үш балаларым он төрт немерем жібер мен білен келістір алты жылдан сен менің балаларыммен келістірмесін үш келім күйеуі байларын күтіп отыр он төрт немерем әкесі күтіп отыр мен үш балаларым күтіп отыр жібер қайда бауырларым қайда ауырып барып өзім аяғым ауырып суық деп қытай алды екі жүз отыз бестен мен қытай алдына жиырма төрттен балалар суретін қысқартады сонда аяғымды бұл жерге келіп тіптен қасында бір нәрсе барып мен көтеріп сүйреп отырып машина астынан лақтырған кезде ауырған жерін білмедім от ертеден бастап мен жүремей қалдым бір аяқты жүріп айырылып қалдым біресе массаж жасайды алып келген жігіттер балалар біресе ыстық соғып қайнақ соғып тұз салып басады өзім көңіл күйім кешемен қатар кішкене жақсы болған мен мына бір аяқ басамай тұрмын біз көмектесіңіздер бізге көмектеседі деп үміт күтіп отырмыз жәрдем қылыңыздар рахмет апа сұхбатыңызға балаларыңыздың тезірек келуіне тілектес білдіреміз апа жанша менің туысым қазақстан республикасының азаматы асқар азатбекті сенің ұстағаныңа төрт жыл болды уже төрт жыл енді қазақстан республикасының азаматы асқар азатбекті жібер отанына жібер қазақстанға жібер сенің қазақстан азаматын соттауға ешқандай праваң жоқ жібер асқар азатбекті рахмет сұхбатыңызға құда келесіз бүгін қытай үкіметінің алдына қытай консулдығына шығып жүргелі екі жүз отыз төрт күн болды қытайдан әлі жауап жоқ біз қытайдан жауап алмай кетпейміз біз қытайдан адамдарымызды іздеп жүргелі мінекей төрт жыл екі жүз қанша күн болды отыз төрт күн болды екі жүз отыз төрт күн болды міне содан бері қарай біз адамдарымызды іздеп жүрміз қытай ешқашанда біздің адамдарымызды жіберейін деген қиялы жоқ Мен жолдасым қасым теке сауданың чымпаш айтатыным мен мен жолдасыма ә, отбасын біріктіру мақсатында шақыртуды да жіберін өз қолымен апарып сендерге берген сонда сендер айтқансыңдар ә, осы саяси үйрену лагерінен босағаннан кейін жолдасыңды осы шақыру, шақырту арқылы міндетті түрде э, отбасыңа кетуіне болады деп өз аузыммен уәде беріп айтқан болатынсың ал неғып енді ұстап отырсың тездетіп жолдасымның паспортын қолына беріп ә. айыптыламен ұшып қазақстанға өтуіне мүмкіндік бер егер де сен осылай жасамасаң жолдасыңды жібермейтін болсаң ә. <coughs> сол шинжаңда тұрған бүткіл мұсылман қауымға қысым көрсететін болсаң ә. қазақтарды босатпайтын болсаң біздің қазақстанда қазақтың барлығы көтеріледі қытайға бүтін қарсы тұрамыз біз <coughs> әркез тоқтамаймыз қазақ сен осал ойлама қазақ сен жуас деп ойлама қазақ қашанда қазақ ол қазақты сен осал қамыс екен деп ойлама біз бірігетін болсақ қытай сенің барар жерің әлі баратын жеріңді таппай қаласың сол үшін қазақты қорлама қазақтың басын ба қазаққа нәсіл жасама кездегі отбасымызды жібер мұсылмандарды ұзын жылға сотталған адамдардың барлығын босат барлық елдердің консулханасына біз арызымызды кіргіздік ешқашан да бөгелгеніміз жоқ бір он минут қана айлансақ айланған шығармыз біздің арызымыздың барлығын өздері шығып біздің қабылдап алды ал енді консулдың алдына екі жүз төрт жүз екі жүз қанша күннен бері қарай бір хат тапсыра алмадық алматыда болса да мына посолдың алдына да біз хатымызды тапсыра алмадық сіздер келіп мен бір ай жатқанмын сіздер былтыр екі мың он тоғызыншы жылы он бірінші кезінде осы нұр сұлтан қаласында арызданып келген кезде топтық хат тапсырдыңыздар ғой содан әлі жауап болды ма осы жауап болған жоқ біз сол кезде дәл осы жерде суыққа да қарамай бір ай тұрдық бірақ ешқашан да біз арызымызды қабылдап алған жоқ не үшін қабылдап алмайды қазақстан азаматтарын бұл көзгілмей ма не қазақстанда жүрсе қа, қытайларың тайраңдап жүреді өздері күні күні ұшып келіп ұшып кетіп жүреді қытайлар ал біздің қазаққа осылай қысым жасай ма біз қазақ ешқашан да оған ә, қытайларға біз жеделдетіп менің отбасымды шидепбек жібер жау жау жібер жолдасымды арыстан кел жібер рахмет сұхбатыңызға жолдасыңыздың тезірек келуіне тілектес білдіреміз алла сізге күш қуат берсін ауырмаңыз аман болыңыз құрметті отандастар екі жүз отыз төрт күннен бері қазақстандағы қытайдың елшілігіменен консултарының алдында өзінің туған туысқандарын іздеген қытайда жазықсыз қамауда отырған біреуі түрмеде біреуі қоныс лагерьде ал біреуі болса үй қамауда отырған туысқандарын іздеген аналарымыз осылайша өз туысқандарын әлі де іздеуді жалғастырып келеді халид апамыз мінекей аяғына қара ауырғанына қарамастан балаларым бауыр етім деп үш баласын түрмеден шығарсам деген алға қойған мақсатпен бар күшін салып осы балаларын іздеп келеді қосымша айтарларыңыз бар ма қосымша айтарларыңыз болса айтыңыздар қаскелең болып қалса да көзі көрмес болып қалса да біз қашан осы күресімізді тоқтатпай осында біз жауап бермейінше тұрамыз кетпейміз отбасымыз отбасымызды өз отанымызға қазақстанға келмей тұрып біз бұл жерден кетпейміз 新川国，习近平。 жанша естіп ал сен бізді мына қазақтар күннен кейін жеңіліп үйіне қайтады дегенді ойлап қалма сен бес жыл қыған болсаң енді біз бес жыл тұрамыз естіп ал сен қоя бермей мүмкін емес аманың жоқ қоя бересің қоя бер ең жақсы қоя бер болмаса біз сенің есігіңді қаққанымыз қақсақ сен енді бізді күндіз біз күнде де күніменен таң атқанша тұруға жиырма төрт сағат тұруға болады бізге сен қалай айтсаң біз солай істейміз қасым жомарт тоқаев нағым жүнсұлжатов президентіміз тоқаевқызы қай мемлекеттегі қазағымыз қиыншылық шешсе сіз көмектесуіңіз керек біз бізге ойлап тұрғанымыз жоқ қытайдың қыспағында бауырларымыз жұрғанақта бүгін жылға сотталып үйдің жалғыздары түрмеде жатыр ал енді қытайда гимнасиктік болмаса екі мыңыншы жылдан бері қарай ешқандай кінәсі жоқ екіме еткен біз барып келіп жақсы болып тұрдық сонда он жетіден бері қарай ғана қытайдың қазағы азықтан қылмыс жасап отыр ма бір ақ күнде қылмыс жасап отыр ма өзіңіз ойлаңызшы сіз неге тоқаев мырза қытайдың кінәсіздігін неге мойындамай отырсыз сіздің достығыңызды ши цзиньпинді қарсы алып достығыңызды былай берік қылған ши біліп отыр ма біліп отыр ма білмей отыр әлбетте сізді де бізді де көз отыр қазақ мемлекетін көз отыр шешенбек ұқтыңыз ба соны тоқаев мырза сіз бір үндеу жарияласаңыз шижинпин де шиншангуде үнге кіреді ұқтыңыз ба осыны бізге көмектеседі деген ойдамыз бізді жылата бермеңіз зарлата бермеңіз тоқаев мырза сізге сеніміміз кәміл бізге көмектеседі деген ойдамыз біз өз мемлекетімізде өз отанымызда жүрміз біз төрт жылдан бері зарлап қаншама сізге хат кіргіздік қысы жазы бір күн тоқтаған емеспіз бізге көмектес қытай елшілігінің алдына амал жоқта бауырларымызға хабар бола алмаған емеспіз жас қой бидайдың жиырма беске келді жиырма бір жасында қытай ұстап кетті жалғыз ол емес бір ауылдан он бір шамалы жетім жесір кедей семьяның балалары жатыр олардың құты жоқ сол үшін қазақ қызға көмектесеңіз қай мемлекетте болса қиыншылық шеккен қазақ сіздің жаныңызбен таныс емес па бір мемлекеттің президентісіз бізге көмектеседі деген ойдамын бізді мына жерден кетпей тұрып тезірек өзіңіздің қабылдауыңызға жазып ауызекі отырып сөйлесуге сәт беріңіз бізге бізге көмектесіңіз тоқаев мырза біз менің айтарым сол рахмет сұхбатыңызға қанша шегетін есқой менің бақыштауларым қойды рахмерген сатыбал рахмерген оразов рахмерген қой бермейтін болсаң балапет ұстағаның әкесі мені көресің мен дәу ақтың халат тұтып алып он төрт немерем үш келінім үш балаларымның суретін салып алдымға осы қытай консулының алдына кетпеймін айтқан уәдем уәде мен сол арызды сатып алып баладан жеп қанша менің балаларымды қойып бер қой бермеген кезде мен айтқанын істетемін құттың балаларының суретін жатамын ол қытай көзін алдырып қыста жазып жазып кетпей жатамын ол арызымды тоқтатпаймын си цзиньпин жаңша оң құлақтарымен ешкімде біздің туысқандарымызды босатып жібер бүкіл мұсылманды тамақ қойып түрмеңе шығарып полициялар ескерту беріп жатыр ма тарқайсыздар ма мына жақта полицейлер қайта қайта ескерту беріп жатыр екен аналарымызға